Қырғыстанда балдардың жана аялдардың тамақтану ауалы бойынша алғачқы масштабты изилдөө жүргізілді. Изилдөө қалқ арасында азық заттарының жетішсіздігінің таралышы қанчалық денгелді екенін балуғы бағытталған. Изилдөө 6 айдан 59 айға чейінке жана 5 жаштан 9 жашқа чейінкі балдар арасында, 10-19 жаштағы өспүрүм қыздар арасында жана 15-49 жаштағы репродуктивді аялдар жана қошпойлы аялдар арасында жүргізілді жалпысынан кыргызстандагы 3452 үй кожолугу камтылган ысык көл нарын жана чүй облустарындагы көп сандаган үй кожолуктары жакырчылыктан улам азык түлүк тартыштыгына дуушар болушат тамагаш көп түрдүүлүгүнүн төмөндүгү аскандуулукка микроэлементтердин жетишсиздигине жана баланын боюн жай өсүшүнө алып келет өлкөнүн бардык аймактарынын ичинен баткенде гана ушул көрүнүш байкалган анда балдардын 12,3 бүтүн ондон үч пайызы нормага келбейт Қырғыстанда аялдардың 44 пайызында ашық салмақ байқалады. Ашықша салмақтағы балдардың жоғырқы көрсөткүчү Нарын жана Ош облыстарына тура келет. Темир жетишсиздигинин анемиясы медицинадағы ең актуалды көйгөйлердің бірі. Өлкөдө қош бойлуу аялдар арасында аскандуулуктун таралышы болжол менен 49 пайызды түзөт. Талас, Ысык көл жана Нарын облустарында балдардың 30 пайыздан ашыгы асқандулық менен жабыркайт. Жалпысынан республика бойынша аз қандылық Алтайдан 59 айға чейінгі балдардың 47 пайызында. 10 жаштан 18 жашқа чейінгі қыздардың 47 пайызында анықталған. Тілекке қаршы көрсеткіштер 15 жаштан 49 жашқа чейінке аялдарды да қамтыйды. Алардың 56 пайызында темер жетшісіздегі анықталған. Алеме 5-9 жаштағы балдардың 30 пайызы организмде темірдің жетшісіздегінен жабырқайды фолий кислотасынын жетишсиздиги 10 жаштан 18 жашқа чейинки өспүрүм қыздардың 83 бүтін ондон 6 пайызында аныкталган кош бойлуу болбогон аялдардын 83 бүтүн ондон 2 пайызында фолий кислотасы жетишсиз кош бойлуу аялдардагы фолий кислотасынын жетишсиздиги түйүлдүктөгү тубаса олуттуу кемтиктерге алып келші мүмкін. 6-59 айлық балдардың арасында А витамининин жетишсиздиги Бишкек шаарында 20%, Ош облысында жана Ош шаарында пайыздан жогору. 5 жаштан 9 жашқа чейинки балдар арасында А витамининин жетишсиздиги Ош шаарында 27%, Чүйдө 22,5%, жана Баткенде 20% пайыз байкалууда. қыздардың 40 пайызында Д витамині таптақыр тартыш же жетишпейт жалпысынан республика боюнча кош бойлуу эмес аялдардын 51 пайызында бұл витамин жетишсиз изилдөөлөр көрсөткөндөй тузду йоддоштуруу программасы жақшы иштеп жатат себеби калктын бардық топторунда йодду керектөө жогору деңгээлде кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр менен бирге өлкөдөгү аялдардын жана балдардын тамактануу абалын талдоо жүргүзүү боюнча көп иштерди жасады ага жүздөн ашык жумушчу тартылган изилдөө калктын саламаттыгын сактоо жана саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында жүргүзүлдү бул иш өлкө калкынын ден соолугун чыңдоого багытталган илимий коопсуз жана зарыл қадамдардың бири